to those men who are going into the hottest spots. What's up mga tropa? Uh, ika ben uh, ika 14 ng April 2020 ngayon ay isang linggo ng naka 24 hours curfew yung buong Riyadh ali ngayon eh punta ako ng market para mabili ng ano ng konting makakain may mga makakain pa naman ako dyan pero yung pang oh yung la, ay, lunch hindi ano pala uh, <clears throat> mga tawag dito breakfast sa umaga breakfast yun lang kahit mga tinapay lang so tara samahan nyo ako uh, before yan ay kailangan natin magsuot ng safety safety safety safety wala akong gloves eh ito na lang ito lang kayo eh. meron ako eh wala akong gloves ito lang meron ako pasok ngayon eh gawa nang wala akong permit eh nakalipat na ako ng tinitirahan na ito yung bago kong tinitirahan sa second floor ah kailangan natin ng na kailangan ko ng ano mga pumapasok may, may mga permit yun eh may mga permit siya sila para makabiyahe sa akin hindi ko alam kung kukuha na ako ng permit ang problema kasi sa akin hindi ako makalabas tapos pagka may gamit na dumating hindi ko rin mga makuha kasi wala akong ano eh wala akong permit tapos wala akong masasakyan walang taxi ngayon eh walang taxi papunta ng ano papunta uh, <coughs> na biyahe tapos ano rin wala ring uber kaya laking problema <laughs> punta muna tayo pupunta ako sa ano sa market tapos eh samahan nyo lang ako ng kahit konting ano dapat ngayon <coughs> ngayon eh araw ng Martes Lunes kahapon Martes halos lahat ngayon sarado pero na lang siguro yung market dito na malaki kasi kailangan kong bumili ng ano kailangan kong bumili ng makakatin eh nang ano ngayon walang ganong tao walang ganong nabiyahe bali medyo ginagawa kasi yung daan dito eh kaya yan may barricade dyan <coughs> Makati kasi lalamunan ko kaya inom ako ng ano nito mamaya ng lemon pa ano may halong may halong ano tawag dito halong peppermint ang hirap ang hirap kasi ngayon hirap mabili ang hirap mabili gawa ng 24 hours lockdown tapos ibang mga ano pagka nahuli ka pa 10,000 real ang babayaran mo sa atin ay halos ano 130 130,000 hindi naman yan 130,000 na yun eh pwede mo nang ganito sa ibang paraan bibili lang naman ako ng ano, mga prutas mga uh, tawag dito konting mga ngat-ngat kasi iba pa nagtatrabaho pa rin ako dun sa bahay nagche-check ng mga email tapos nagche-check ng gamit kung may pinadala tayo sa Center Island. Pero pagdating doon, hindi na tayo tatawid. do walang mga sasakyan may mga sasakyan man pero kunti lang yung nabiyahe kunti lang yung may permit tsaka ano yung eh, mga nagtatrabaho sa mga ano sa pharmacy sa hospital dito ngayon 24 hours na curfew pero hindi ka pwedeng uh, lumabas sa area na nasasakupan mo pwede ka lumabas ng bahay mo pero hindi ka, hindi ka pwedeng lumabas sa mga other area pwede kang mamili pero doon lang sa area mo kasi ayun yung ano eh parang direktiba nila pag pumunta ka sa, sa ibang area doon ka masisita doon ka magpe-penalty kasi bawal ka na pumunta sa ibang area kasi nga iniiwasan nila may spread may spread yung virus So, ngayon eh <clears throat> kaya ayun ano nila ayun pang anong ko pa lang naman doon pangalawang beses ko pa lang naman din ulit na malabas kasi pangalawang beses ko pa lang ulit lumabas kasi nga maubusan na ako ng pagkain ko ron So kailangan ko nang bumili ng makakain ko. Hindi nga pwedeng higa lang ako ng higa ron. Uh, yun dito halos makapantay na rin ng ano infected dito ng infected dyan sa Pilipinas I think yung sa Pilipinas is 4,000 kagabi ha 4,932 ah, dito naman kagabi nakita ko 4,934 so means ungusan pa nila yung Pilipinas so ewan ko kailangan talaga siguro rito total lockdown kaso ang problema mahirap yung sitwasyon katulad ng pagka nag total lockdown kailangan talaga prepare ka marami kang pagkain eh kung mag lockdown sila ano eh talagang kamay na bakal eh wala hindi walang sinasanto-santo kapag wala ang ganito ganyan huli ka talaga penalty na kagad yun hindi ka pwedeng mag-sorry, malis, mga ganun. Hindi ka pwedeng sabi mo may bibiling ka lang, hindi mo alam. Hindi. Kaya ang ano niyan kaya ang ano sumunod ka talaga kaya um, kailangan pagka ganun na total lockdown walang mga movement may pagkain ka talaga sa bahay ang problema ang layo ng lalakarin ko dito sa market na yan tapos doon sa pinanggalingan ko layo kaya mahirap magbitbit eh wala naman mga wala naman masasakyan dito kung meron lang taxi kahit pumara na lang ako dyan sa paglabas ng market kaso wala eh kaya sakripisyo kaya ang ginagawa ko unti-unti mimili tapos tinatansya ko kung hanggang kailan yung mga pwede kong maka kain o ano siya malapit na ako pasok mo pagka ano, pasok muna ako mamaya na lang okay see uh, what's up ah, bali kakatapos ko lang mamili ay eh, kakagali ko lang ng market ito pala naglakad, naglalakad pa ako pauwi na ako kalalabas ko lang ng market ka pauwi na ako uh, nagpahinga lang ako ngayon dito sa gilid kasi uh, ah, bigat yan ano yung mga napamili ko ah, tapos doon pa ako maglalakad doon papunta ron yung sa may mga bundok na yun doon doon doon doon hindi ma-zoom in eh nagpahinga lang ako nangangalay na yung balikat ko eh <sighs> para ma ano naman mapahinga o siya bali kita kita na lang ulit tayo sa kwarto ah. para doon na natin iyan yung mga napamili okay sige see ya what's up mga tropa bali kakauwi ko lang nagpa papa, ano muna, papalamig medyo ang hirap maglakad ng wala sasakyan Hirap pala mamili ng walang sasakyan. Yun, <clears throat> nakauwi na ako. Bali, <clears throat> papahinga lang. Tapos mamaya eh, medyo magluluto tayo ng makakain. Pinamili ko lang naman mga konting gulay-gulay para kahit pa paano eh, may masustansyang makain ng mga katawan natin pampatibay ng ano ng kalusugan resistensya uh, ano ba yun dun lang yun lang naman yung papam ayun lang naman yung ginawa ko ngayon bali ngayon naman eh hintay ako ng ano tatawag sa akin kung meron bang gagawin o meron mga ano gamit na kukunin malalaman ko pa kasi may may, may pasok may trabaho pa rin talaga yung ano ng niya eh. hindi pa rin umihinto kasi private sector naman kami <clears throat> ah uh, siya sige na mamaya na lang at baka may maganda pang mangyari okay see ya no? very good ng mga ka-story. Ano? Wala, ano, sabi ko, hina-hina naman na signal. Mm. Oh, hello. Di ba nireset mo na? Oo nga. O, oh, ba't sumisig? Ba't sumisigaw ka? Ha? Ulit-ulit kasi. Lah, tinanong ko lang, di ba nireset mo na? O, oh, di malakas na siya. Nireset ko na, eh, mahina pa din eh. Ano magagawa ko? Ano? Maglalaro. Ng alin? Homescape. Diyan ba sa cellphone mo ng iPhone, may homescape dyan? Hmm? Homescape? Oo. Anong homescape? Yung puzzle? Na game. Yung puzzle? Puzzle ba yun? Ewan ko, ano ba yung... Yung hinahayos yung bahay. Gardenscape yun eh. Landscape? Gardenscapes? Ah, sige, huwag mo yung buburahin. Dapat nilalaro mo. Eh, hindi ko nilalaro eh. Nilalako lang, nilalaro ko lang rules on Bibles rules of survivals rules of survivors bakit ayaw mo ba ng rules of survivors ha okay ayaw hindi ako marunong nun bakit naman marunong kaya mo naman laruin yun Hari Naja. Hari Naja. Alone in the dark, staring that is open and I and everybody else around that you know it. Cha da, dee dee dee dee Hello. Uh, oh, ano na? Magugas lang ako. Oh, ng, ano na? Hugas lang ako ng pinagkainan ko, ha? Nilagyan ko ng Sige ano. Lang. What's up? katatapos lang uh, balik katatapos ko ng kausapin ng asawa ko at nagprepare lang ako ng dinner ko ang dinner ko is uh, ko sa, nagluto kasi ako ng ano ng burger tapos sumobra ng hiwa ako ng kamatis tapos uh, ah, na sibuyas tapos nagpasobra ako ng feel ng ano pagtang ta, ano ba tawag doon pagtanggal ng ano ng ng lettuce <laughs> kaya sobra sobra ang kaya ang ginawa ko ito na lang gagawin kong dinner hinaluan ko na siya ng ano ng mansanas yan tapos inanong ko ng asin nilagay ko dyan sibuy, sibuyas saka ba, ano sa bawang tuloy sibuyas saka kamatis tapos yun yung lettuce nilagyan ko ng paminta tsas asin ako lang kung mauubos ko siya tapos ito yung ginawa ko kanina na burger. <laughs> walang ano eh. <laughs> walang walang ano tawag dito? Wala akong nilagay na ano na uh, wala akong nilagay na ketchup pa. Mamaya ako lalagay ng ketchup tsaka ano uh, mayonnaise. Uh, yun <coughs> dahil uh, kailangan masustansya daw ang kainin eh ko lang kung <laughs> maubos ko daw <laughs> ano na lang to eh, subok subok lang Nakit hinanap ko lang to sa youtube eh kung oh, paano ba pag sama-sama yung mga gulay oh, <laughs> titikman natin kung anong lasa pagka may lasa edi eh may lasa pwede kainin pwede nandun yung anghang niya dahil sa paminta nandun yung tamis dahil sa mansanas mabubusog naman siguro ako nito kasi may burger naman ako eh ah. ah masarap mm sakto lang meron pa ako dun eh kaso di ko pa na ano, hindi ko lang alam kung saan ko ilalagay wala naman akong fridge bali ewan ko bababad ko hindi kayo masisira yung o siya kain muna tayo <coughs> siya kain muna tayo ha ito yung burger ko na ginawa ko gawa-gawa lang wala tayong makain eh hindi na kumain ng kanin eh simula kaninang umaga ito na lang ang kinain ko burger lang gawa-gawang burger <laughs> pwede na ako magtinda ng burger pag, pag uwi ko na Pilipinas mm. burger burger lang tayo gawa-gawa lang Tapos, huwag naman tayo ng ng ano gulay. <laughs> gulay ni Maneng. Gulay ni Maneng. Hindi kaya sumakit at ako rito. Yung, alam mo yun yung puro hangin lang. <laughs> Nilagyan ko pa sana ito ng ano, pipino eh. Kaso tamad na ako maghiwa. <laughs> tamad na ako maghiwa. Mm. Mm-hmm. Tawad na ako maghiwa kaya ganon. Ah... Uh, Ah. Okay, saglit ha. <laughs> ano ko lang, pinicturean ko lang kasi tawag dito. Wala akong pang thumbnail. <laughs> Kaya pinicturean ko lang siya muna. nakabali ano na ilang araw na ako din nakakapasok ako <laughs> kakalitasan nata ako ng kumpanya ko pag kinaltasan ako <laughs> yawa pag kinaltasan ako ng ano okay lang kasi hindi ko naman pinasok eh pero kung hindi, hindi okay din problema kasi, wala akong permit. Hindi ako makalabas ng bahay. Pwede akong mamili ng mga sa market, pero hindi ako makalabas sa ano, yung parte na pwede kong puntahan. Tulad ng ano, outside ng ano, ng uh, place na to. Kunyari, yung location ko is ano, uh, sa kung sa Pilipinas, kunyari Montalban, di ako pwede pumunta sa San Mateo. Kaya may permit ako permit to carry <laughs> Kaya ano? Naaalala kita pag umuulan Naaalala kita pag lumalamig Gusto ko lang kumangan. Ang ah, anandang ah, na na ng pipino ko ay ng ano lettuce lahat na perwisyon ng COVID eh. dito kahit na nag nagkakaroon ng COVID may parang wala naman akong nakikita na nagre nagreklamo kasi iniisip nila, kapakanan nila. Magiging safe sila. Kasi dito takot sila sa ano, sa virus. Ayaw nilang ano, ano, magkasakit. Uh, matitigas na kasi rito yung ulo yung mga bata mga na binata mga nagsisialisan, naglalabasan tapos tapos pagka ano uwi sa kanila na, na, na sagip na hagap nila ano nalangap nila yung virus may awa nila rin sa mga tao nila sa bahay kaya yung mga matatanda nilang ano karaniwan matatanda yung ano rin eh mga matatanda yung may sakit Yung mga bata, di naman, ano eh, mabilis siya makaka-recover. Ito naman, Walang silbi sa bahay dahil ayoko Lulusin po ko sa ano. Paminta. hang hang Lulusin ko na lang yung porte-unti. Bali, dito ko na lang muna tatapusin ang vlog na to. At medyo wala namang ano, uh, ganap dahil kasi ano lang, dito lang talaga sa bahay. Eh. Punta roon sa palengke, hindi palengke sa market, sumuwi, umuwi, ganun lang. Si bawal na maglibot-libot. Lahat sarado sarado yung mga mall wala wala mabibili kaya dito ko na naman oh, tatapusin ang ano na to vlog na to at uh, keep safe everyone at saka <clears throat> kumain ng mga masustansya para yung katawan eh hindi magano tawag dito hindi manghina saka dahil uh, uh, hindi rin naman tayo makalabas hindi rin makaano makagala may ipon ng pera natin <laughs> o siya dito na lang at hanggang sa muli at habang na ng buko na pagpagpit wala, sa, wala nang bukas na pagupitan ngayon eh okay ah, nabusog ako ah. hanggang dito na lang at hanggang sa muli paalam see ya Oh, teka, teka, teka. Ah, bali, ngayon lang ulit ako nakapag-vlog. Uh, ah, Bubati ko lang yung asawa ko. I miss you. Keep safe. At uh, sa mga pamilya ko, sa pamilya ng asawa ko, keep safe everyone. Ah, ingat kayo at uh, sa lahat din ng uh, sa side ni tatay. Ingat po. God bless po sa ating lahat. Malalagpasan natin itong lahat. At hanggang dito na lang ulit. See ya!